mindset milik seorang tidak akan pernah berhenti ya dia akan terus bergerak dia punya power yang sangat luar biasa the power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Penggemar Berdaya Bang ya. Ya silakan Bang. Perkenalan namanya Bang. <clears throat> Saya Muhammad Sawarudi, hmm. Ketua Komunitas Penggemar Berdaya. Uh, hmm. eh, hari ini kan lagi pekan ke-17 Bang ya? 17 ya. Uh, apa kegiatan tujuan hari ini Bang? Ya, hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang uh, boleh dikatakan sudah sukses ya. Beliau memiliki hotel dan juga perumahan dan kami menganggap beliau salah satu uh, pembicara yang punya ilmu tentang mindset. Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting, gitu ya. Mindset ini penting. uh, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar. Oleh sebab itu, eh, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar. Maka hari ini kita belajar. Silakan, Ibu boleh. Mohon dibantu. Ya. Dicoba Bu, mudah-mudahan ini didengar, ya, disaksikan dan mudah-mudahan terwujud. Ya, insya Allah. Nah, perkenalkan diri dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Melina uh, Alhamdulillah saya kiri, Saya lihat kiri kanan mungkin saya yang paling tua kayaknya Berapa usianya Bu? 56 Cuman mungkin semangat yang ingin saya tularkan mudah-mudahan walaupun uh, saya menganggap tidak ada apa-apa diri saya di hadapan para pengusaha yang hadir hari ini eh, seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya sudah pernah mencoba itu ingin membuat kedai, kedai kecil. Jadi saya disuruh tuliskan gambarnya, bentuknya, dan alhamdulillah tahunnya pun saya buat. Itu insya Allah terjadi. Uh, seperti apa yang ada di gambar sampai dengan keramiknya modelnya tuh sama seperti itu jadi memang luar biasa ini yang uh, ingin saya keluarkan kepada nah, jadi saat ini saya uh, tempat tinggal di Kulim dekat penjara yang kabur itu kalau dulu orang tidak kenal alamat saya yang itu nanya ya? iya setelah kejadian itu orang bisa kenal alamat saya kalau dulu tempat jimbok anak katanya gitu <laughs> Eh, saya sehari-harinya ibu rumah tangga tulen dan uh, sedikit punya usaha yaitu bergerak di komunitas produk halal uh, saat ini namanya SNW itulah uh, bisnis unggulan saya walaupun masih merangkak <laughs> masih merangkak dan alhamdulillah saya ingin punya cita-cita saat ini omset saya uh, tadinya sudah bisa 50 sekarang sudah turun menjadi 10 saya jujur aja ya Pak ya saya ingin punya cita-cita di tahun 2021 omset saya menjadi 100 juta itu mimpi saya amin, Uh, jadi uh, selanjutnya saya punya usaha laundry uh, yang me memberikan uh, apa usaha laundry itu bukan punya saya mengkaryakan ibu-ibu PKK dan alhamdulillah saat ini sudah punya karyan, karyawan dua punya omset satu bulannya sekitar 4 juta uh, saya inginkan dua tahun kemudian saya nanti punya mimpi di tahun uh, dua tahun kemudian omset saya bisa 10 kali lipat uh, mudah-mudahan bisa tercapai walaupun bukan saya nanti mungkin saya sudah nggak ada mudah-mudahan ada yang meneruskan gitu uh, satu lagi saya punya usaha Eh, karena dekat penjara saya buka uh, eh, fotokopi jadi uh, di sebelah ada laundry sebelahnya walaupun masih mengumpulkan uang seribu dua ribu pak jadi mudah-mudahan ini menjadi uh, gambaran tadi yang dibilang kita harus memulai usaha dari nol uh, jadi uh, dan saya punya moto jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain terima kasih dari saya Mohon doanya mudah-mudahan semua kita akan jadi pengusaha sukses. Amin. Allah Akbar. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Melina. Baik. Subhanallah Ibu Melina luar biasa ya. Kita doakan semua apa yang dicita-citakan, yang direncanakan terwujud insyaallah. Amin. Baik dari sisi kiri, selamat kiri. Alhamdulillah. Silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Aslin Pak Ustaz. Uh, eh, saat ini memang background saya itu sarjana pendidikan. Cuma saat ini saya lebih suka jualan begitu. Jadi saya punya rencana atau impian kedepannya. Uh, eh, yang pertama memang karena saya sarjana pendidikan, saya ingin membuat sekolah. Yaitu nanti mulai dari TK mungkin sampai nanti uh, tingkat SMA. Yang akan lebih dekatnya, saya akan walaupun saya sedang kerja, saya selalu mengampas pak, mengampas barang harian. Jadi saat ini saya tidak keliling lagi, cuma dalam jangka satu tahun ini saya akan buka gudang dan memperkerjakan orang lain untuk mengampas lagi seperti itu. Kemudian saat ini juga saya membuat susu kedelai yang kemasannya masih sangat tradisional saya punya impian dalam 2-3 tahun ini saya ingin membuat uh, kemasan lebih bagus dan akan nanti bisa menyamai atau produk soya neraya Pak nah, kita akan membuat kemasan lebih bagus mohon kepada teman-teman doanya mudah-mudahan impian kita ini bisa terwujud terima kasih siapa tadi namanya? Pak Aslin Pak Aslin, kita beri aplaus buat Pak Aslin ya. masih ada? Ya ingin menyampaikan? Oke, okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Um, menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Um, saya sangat yakin apa yang Bapak sampaikan bahwa um, planning atau perencanaan itu sangat penting. Ini termasuk dari planning itu gitu Pak karena dulu saya kalau boleh cerita Pak saya dulu di Sampurna PT Philip Morris Indonesia dan awal 2018 saya juga resign gitu Pak dan kemudian saya oh, sibuk dalam hal-hal yang baru gitu ya dan oh, planning yang saya lakukan itu adalah saya bergerak di bidang oh, properti itu kos-kosan dan sekarang baru kos-kosan kenangan Kos tahap 1 sudah selesai Eh, dan sekarang lagi pembangunan tahap pos yang kedua gitu ya dan saya berharap untuk ke depan lima tahun yang ke depan uh, mencapai 50 kamar gitu dengan omset eh, uh, 50 juta per bulan gitu dan Pak Ustadz tadi bilang juga bahwa bergerak di bidang properti dan sangat berharap nanti bisa sharing informasi dan ilmu gitu Pak Ustadz Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak siapa tadi? Pak Pak Jafri Nadi. Baik. Terima kasih. Ya, ini luar biasa sekali ya. Saya minta kepada kita semua yang belum sempat mungkin berbicara mati, mengepri, menempelkan di kamarnya yang diketika tadi bisa dekat cermin iya. kalau setiap hari biasanya bercermin kak itu dilihat dulu ini dulu sangat sering saya lakukan masa saya dulu eh, di Bandung SMP SMA kuliah dan ternyata semua yang saya tempel dan saya tuliskan itu terwujud hari ini saya sangat berbahagia diundang karena saya ingin kembali mengingat dan mengenang yang mungkin saya tidak lakukan lagi hari ini dan saya akan juga akan melakukan hal yang sama yang tadi saya sampaikan saya akan mulai membuat perencanaan yang matang dan jelas karena ternyata kalau kita lihat dalam surah Al-Hasr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullah wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri membuat perencanaan diri untuk kehidupan setelah kematiannya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya orang yang mengetahui apa yang telah berbuat jadi perhatikan ini ada kata ittaqullah, ada wattaqullah. Ada dua perintah takwa dalam satu ayat, cuman di ayat ini. Yang lain perintah takwa cuma sekali di satu ayat. Yang menarik dari ta'ala perintah ittaqullah dan wattaqullah ada perintah wal tanzuru nafsum qaddamat Yang artinya apa? Hendaklah setiap orang membuat planning perencanaan dirinya. Ternyata ekspresi ketakwaan yang tertinggi adalah membuat perencanaan diri. Jadi yang salah satu tadi dimatikan mas. Nah yang ini sudah. Jadi inilah yang menjadi hal yang saya pikir harus kita lakukan hari ini. Kalau setiap pribadi-pribadi muslim mempunyai kekuatan mindset yang sangat luar biasa, keyakinan itu dengan luar biasa, bisa mampu menaklukkan yang hari ini 80% ekonomi kita dikuasai oleh 20% bahkan kurang dari 20% bahkan dalam buku Paradoks Indonesia karangan Prabowo Subianto itu satu persen dari penduduk negeri ini menguasai 49 persen bahkan satu persen penduduk negeri ini menguasai 72 persen tanah yang ada di negeri ini